火星で発見されたパンドラボックスが引き起こしたスカイウォールの惨劇から10年我が国は東と生徒北斗の3つに分かれ混沌 <laughs> を極めていた 実験を始めようか変身 ことよりお前なんでライダーになりたいの俺相応の覚悟が必要なんだよあな気持ちでなろうなんて思うなあなたもその拳で多くの人の力になってあげてください遠くから見守ってるね変身今の俺は負ける気がしない りただいま戦い終わったお前に「おかえり」っていうのは好きなんだよなんか家族って感じがしてさ生きるわけねえだろ今の俺を作ってくれたのはあんただあんたのおかげで俺は人間らしくいられたあんたを信じてあんたに救われてなのに倒せるわけねえだろ あなたは何か知ってるんですか俺のことお前だよ桐生さんお前が悪魔の科学者桂木匠だハハハハハハハハ